Ça, ça se vélo. Hein. J'ai vélo. Ça, tu sais à quoi ça sert Deux choses. Pour être vu comme toi, je comprends. Mais pour. Non, mais. Parce que ça pue cette merde. Ça pue ta merde. Ça pue ta merde. Ça pue ta merde. D'accord Ouais, bah oui, je t'emmerde. T'emmerde les autres. Mais t'es le premier à emmerder les autres, tu veux pas qu'on t'emmerde, De ferme ta gueule T'es te filmer en plus, connard, avec ta plaque